Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bu gün sizinlə çiyələk mürəbbəsinin bişirilməsi qaydasını çəkib bölüşmək istəyirəm. Bunun üçün əvvəlcə çiyələk götürürük, yəni çiyələyimizi səliqə ilə bir yarım saat ərzində suda saxlayırıq təmizlədikdən sonra. Daha sonra süzürük, 2 kiloqram şəkər tozu götürürük və hər kiloqramına 1 stəkan su əlavə edirik. Müzik Su əlavə etdikdən sonra ocağın üzərinə qoyuruq və qaynayana kimi bişiririk. Şirə qaynara düşdü. İndi isə 1 xörək qaşığı limon şirəsini şirənin üzərinə əlavə eləyirik. Qarışdırdıqdan sonra altını söndürürük. Sonra isə təmizlədiyimiz çiyələkləri əlavə eləyirik. Əlavə etdikdən sonra hardasa yarım saat ərzində şirədə saxlayırıq. Əvvəlcədən qeyd elədiyim kimi şirənin altını söndürmüşük. Yarım saat şirədə saxladıqdan sonra ilk 15 dəqiqəni qaynadırıq və ikinci 15 dəqiqədə kəfini alacağıq. İlk 15 dəqiqədən sonra bir qədər soyuduruq. Sonra ikinci 15 dəqiqəni bişməyə qoyuruq. Sonda isə baxın, kəfləri bir tərəfli yığırıq və alırıq. Əziz izləyicilərimiz, artıq çiyələ mürəbbəmiz hazırdır. Pişdikdən hardasa 1-5-6 saat mən soyulmağa buraxdım. Sonra isə qablaşdırıram. E, mürəbbənin pişdiyini bilmək üçün bir qədər boşqaba əlavə eləyirik və baxın belə bu cür şəkildə aralayırıq. Əgər birləşmə olmursa, deməli mürəbbəmiz hazırdır. Gördüyünüz kimi mürəbbəmiz hazırdır. Tövsiyə edirəm ki, çiyələk mürəbbəsi hazırlayanda çalışın xırda çiyələklərdən istifadə eləyin. Həm tamlı olurlar, həm də çox mürəbbəsi çox gözəl çıxır. Siz də bişirin, afiyyətlə yeyin. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.